this tour, which will last 75 minutes. Mm? It consists of three, no, five stages. Four stages, I don't remember now. So let's start from here. Then we'll be going to the arena floor, you can see over there. Mm? Then we'll be going to the underground area, you can see over there. Then we'll be going to the first floor to visit the exhibition about the Colosseum after Colosseum. It's about the Colosseum story during medieval times, mm? modern times until now. It's very interesting. Mm? and the visit will stop on the Baladi frequency. More than three months, but you have to know that this morning was the biggest, the greatest amphitheater. the There were almost almost 200 um, amphitheater in the whole world in the Roman Empire, but this one was the biggest one. It's amazing to stay here. That's a new place. Well, but you have to know that between 82 and 83, when Domitian Belzano, third emperor of this great dynasty, Papa's brother, uh, completed the construction of this monument, and in particular, he built the complex of the underground, you can see it there, in front of you. Ja, weil Rom viele Jahrhunderte christlich gewesen ist. Und jetzt nutzen sie das, hat sie gesagt, für den Karfreitags. Und hier sind zum Beispiel die Everything else was made of clothing, probably the local white clothing. That means that many monuments are made of these materials, such as uh, you know, in Spanish steps, and a lot of fountains. Mm -hmm. And but you, you know, mm, you know that here you can see that this material is black and gray because of the pollution. Achtung, yet to make it cost you must away completely white in your tax. Completely. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Fotos machen soll bei dem Licht. Ist sehr, sehr schwer, ne? Ja. Also jetzt gehen wir durch das Loser-Tor. so, das sind noch die Originalsteine. Aber der Fahrstuhl sehr wahrscheinlich nicht. Ja, die machen so eine Gladiatorentour, guck mal. Hm? Da, so eine Das sind die Original-Steine. Ja, wer war das hier? <laughs> why should you get it? It's up to you. It's fine. Wenn die das schon stört, dass ich filme, dann... so much. Look, if you can see very well, the building tag It's very advanced. As you know, that the underground area part of each one. Where people used to build, with you know, on the wall, on the next to each other. So imagine the balance Valley, Horseshoe Valley, part of the Fence Temple of Venus and Rome. I'll show you a few remains of that Fence Temple when we go upstairs. It's very beautiful. But um, that tunnel was severed in 1939 during the Fascism, the construction of the subway, so we don't know anything about it. you might as well say. Thank you so much. So now try to use your imagination, because you have to make this place must have been some of this. Hm? Das stört mich nicht, das können Latrinen gewesen sein, wo die reinmachen mussten. Eh, devi fare stai tu? Sì, vabbè. In die wilden Tiere eingesetzt. Da ultimi quattro schiavi su questo piano, quattro schiavi su quest'altro piano, che azionavano il sistema di leve contro leve, contro leve che faceva salire su gabbia. Vedete la gabbia? Ecco, la gabbia passava all'interno di una tromba di ascensore e arrivava fin sotto il piano della... died. Hands are unlocated. Not in this case. Well, you remember a very efficient, a very modern amphitheater. It was better than the more. But it's just a small part of the Which represented goddess, gods, heroes of ancient Greece, ancient mal wieder da, wo wir reingekommen sind, oder? das. Mhm. Oh. Ich kann ein Foto von uns beiden <laughs> ja. Warum lachst du denn? Ich Da. Ich bin weiter. Scary. Yeah. But that didn't So we have. It was a form of, uh, in the time, of a form of uh, sport. We had football and soccer in the land, but I remember that that was a sport. Wiped off. Well, they didn't even die. gekotzt Dann standen die da oben, ne? Nein. Noch ein vomitorio. Però queste Non ci sono più, vedete, eh, diciamo, il rivestimento in marmo, è rimasto soltanto il nucleo, no? Also mi stören die Scheinwerfer. um die Steine auch aufeinander zu kriegen. Und da das aus Bronze war und Bronze damals sehr wertvoll war. Benutzt du die Steine aufeinander zu kriegen? Ja, später dann. Haben sie das mit Bronzehaken versehen. Und wenn sie die dann aufeinander gebastelt hatten, die Sklaven, Tour haben wir gemacht. Jetzt nehmen wir Abschied vom Kolosseum und rennen noch einmal in die 50.000 Leute. Ne, rennen noch einmal drumherum. Bevor hier die Lichter ausgehen. Avanti! Guck mal, ist schon wieder einer, der drängt. Daumen runter dafür, genau. So, das ist nochmal der Konstantinbogen, den konnten wir gar nicht so richtig aufnehmen weil wir daneben im Forum waren. Aber jetzt haben wir ein richtig schön mit dem Polizeiauto davor. Jawohl, ich komme. Okay, du stehst vor Apfel. Hallo. Sie steht vor Apfel. Da ist irgendwas mit dem Schwein. Was? Da ist irgendwas mit dem Schwein. Ja. So, Caroline muss unbedingt vor das Tor, wo die Toten von den Gladiatoren getöteten Leute rausgeschleppt und hingeschmissen wurden.